Uh, em van venir al cap una sèrie de reflexions que voldria compartir amb vosaltres. En aquella expo commemorativa hi havia un moment en què un intel·lectual rememorava quan algú altre del règim del PSOE, eh, no recordo el nom perquè és una persona que ha passat a la història i està en una capa històrica, eh, Alzheimer o Adolfo Suarenca. <clears throat> Eh, eh, doncs en aquest personatge del PSOE el van cridar per crear una nova façana artística de l'estat a l'exterior. Concretament parlava de la representació artística internacional d'Espanya perquè segons el tal ministre, en aquell moment Espanya tenia molt mala imatge, com si mai n'hagués tingut alguna de bona, però bueno. Diu, i és aquí en què els comedians comencen a rebre ajut institucional per rondar per tot el món. Au, té una furgoneta, au, té un catxo de cartolina, au, té un capirote de paper maixer. I culminar... <laughs> I culminar amb la trajectòria internacional que tots ja sabem i que l'exposició commemora com un triomf del qual ens hem de sentir partícips. Cal que sentim, que ens sentim part dels comedians, perquè els comedians eh, són part del nostre esperit transgressor. Transgressor! Una merda transgressor! Això és el que dic jo. Podria estar hores i hores parlant de lo poc transgressors que són els comedians i de lo poc transgressor que és una mena d'ONG de hippies que viuen en una tenda de campanya eh, i, que, i que acaben amb un, amb, una, amb un rotllo artístic tan poc transgressor com és la puta òpera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 mm, eh, per on anava? Eh, <laughs> fa una còpia d'ambra d'aquesta cosa i aquest ambre, aquesta rèplica, és el que la política institucional prioritza de manera que ningú la pugui acusar d'esclafar una cosa que de fet i d'alguna altra manera està promocionant. Altres moments on m'ha semblat veure clarament aquesta reacció és com eh, mentre Europa eh, a la guerra dels Balcans s'estan matant milions i milions de persones, doncs a tot arreu d'Europa, tots els festivals de, de Canes i les alfombres vermelles, el Costurica, oi quines pel·lícules més felinianes i més divertides i quins coloraines, i a totes les festes majors hi havia una fanfàrria de gallegos d'aquests d'allà dalt tocant... <laughs> tocant el d'allò, no? Una cosa tapa l'altra, una cosa et permet fer l'altra. Pot ser que l'objectiu de l'art, quan imita la vida, sigui senzillament per substituir-la amb el beneplàcit de les institucions. Un altre exemple, es va posar molt de moda el mestitzatge i la marca de Barcelona i el multiculturalisme i el socanalla i tal i I mentre tothom picava de mans i ballava el, el, el, les macacades aquestes de merda, què estava fent la institució? Doncs pues estava carregant el Raval, estava fotent aquesta rambla panòptica, que és un sistema de control arquitectònic. Per explicar-ho en una metàfora entenedora, bueno, aquí ve un rotllo que no té molt a veure, però bueno... <laughs> Me n'he donat, donat ara. Bueno, dir que d'alguna manera el poder <laughs> intenta canalitzar les tradicions. Jo sóc d'un poble on els diumenges eh, no teníem altra cosa que fer que anar al pont de l'autopista a tirar pedres als cotxes dels domingueros. És una tradició que a mi sempre m'ha semblat molt maca, però és una tradició que darrere dels grups de diables i els grups de grallers doncs s'ha doncs perdut, s'ha perdut irremediablement. Sí. I llavors, per què el poder practica aquests processos de substitució de tradicions? I què podem fer nosaltres com a persones creadores o el que sigui? Creadores és un adjectiu que no m'agrada gaire. Per aturar-los com a persones. Què podem fer com a persones per aturar-los, reconduir-los o no veure'ns involucrats amb l'excusa superficial de guanyar-hi quatre xavos? Vaig a positivar el discurs perquè si no semblarà que, que, que, que, que, que només critico, critico. Alto, calleu. Em pensava que ja venia el, el cantaor la meva proposta constructiva al respecte consta a l'estil dels programes empresarials de la indústria americana de l'armament de tres lletres que vull que repetiu. Les tres is, repetiu! Les tres is! Molt bé, i el nostre art, per anomenar d'alguna manera qualsevol cosa que fem, que respirem, el que fem quan ens belluguem, la manera en com intentem incidir la vida sense res aparentment pràctic per la vida, tot el que fem, eh, aquest rotllo tondo que portem a sobre, cal que sigui, repetiu, irrecuperable! Irrecuperable! Inassumible! Inassumible! Inadmissible! No! <laughs> idiota! In... <laughs> No, idiota no, idiota! Quatre, inassimilable! irrecuperable, de manera que no fem res que pugui ser utilitzat pel poder per acabar fent òperes o cerimònies d'obertura dels Jocs Olímpics. Inassumible! perquè el cos del poder d'intentar apropar-se paternalment als nostres espais de creació ha de suposar la destrucció o ensorrament sistemàtic d'aquest poder. Inassimilable! Inassimilable! Perquè no hi ha d'haver res en el que fem, res que ells puguin entendre, comprar, analitzar o utilitzar. I encara aniré una miqueta més lluny i faré una utòpica proposta final. Si el poder ha pogut fer una rèplica, parc natural de la societat civil, per poder acabar amb ella, podem amb el nostre art crear una rèplica del poder per acabar destruint-lo com si fos una falla d'aniversari? Podem? Sí! Sí que podem! Sí que podem! Vosaltres, tan bé com jo, sabeu que per posar Catalunya potes en l'aire només es necessiten 20 persones. 20 persones amb un veritable esperit i amb una veritable predisposició per fer-ho. I dic 20, comptant que dins d'aquestes 20 persones ja n'hi haurà 15 que no faran res. N'hi haurà 5 que seran infiltrats dels diferents cossos policials de l'Estat. Un moment, un moment. Uh, eh, 5 minuts de la vida dels humans són dos i mig del Roger. Fem 10 minuts del Roger, no, 5 minuts del Roger, que són 10 nostres. Un moment, jo faré un, un coro que farem tots. Feu el que feu una biblioteca del museu i et prepares una merda de les teves. Estàs a punt? i vosaltres també sabeu de sobres que som nosaltres els qui tenim el poder i ells només tenen la por que els hi prenguem per destruir-lo per sempre. Fins aquí la meva inútil i absurda... Hey! No em treu! Del museu! Feu el que feu, no museu. Quatre gruixuts d'estudis, l'arquitectura en còmic, el cos de nom Chelsky, en estudis teòrics, unes sapes de Batsky, molt boi alegòric, un domini d'en Kandinsky, un xicatge calòrics. Feu el que feu, no entreu a la llibreria del museu. Feu el que feu, no entreu a la llibreria del museu. Clauers, espais i bares, llibres al cantilado, catàleg sobre Xbox que no valen ni un xavo, documentals exòtics, de paves amb bigoti, pagats amb vera camí, parant... Feu el que feu, no el treu! No el treu! A la llibreria del museu! No el treu! Feu el que feu, no el treu! No el treu! Ja està! És el cantant de Valius, ara us encantarà una de Valius, sisplau. Que faci I say? Oh, no, no, which one after? És una merda. És com l'animador de... infantil, però és igual. La llei és il·legal, la llei és il·legal, la llei és il·legal, la llei és il·legal. legal. Qui és qui em pot dir què puc fer, què no puc fer? Qui és que em pot dir què puc fer?